なりますよろしくお願いいたします ありがとうございました天狗連の皆様によりますデモンストレーションご披露でございましたえー、ただいまの時間まだ6時19分でございます、えー、交通規制は6時半からでございますのでまだ車道には車が進入してまいりますえー、車道から、あー、この演技を見ておられる方危険でございますので歩道上に上がりまして えー、デモンストレーションを見ていただければと思います。